Hola a todos, ¿cómo están? bueno, en este video es especial porque quiero compartir con ustedes mi visión de algo que está ocurriendo ahora en Colombia en este momento y es algo muy importante para este país que, adoro mucho. Como ya vieron mis videos, yo creo que por todo lo que he vivido en Colombia ya puedo expresar mi opinión ah, sobre los acuerdos de la paz. Están por firmarse y Tal vez está por terminar una de las guerras más largas de toda América Latina, o incluso podemos decir casi del mundo. Bueno, entonces primero, mm, antes de dar mi opinión y todo, es por favor, si usted no está de acuerdo, no insultes, porque si uno insulta es porque uno no está educado, o sea, todo el mundo tiene como su mentalidad, sus opiniones, al menos que uno sea todo drástico, todo radical, listo, pero bueno, voy a dar mi opinión y igual la verdad es que si uno dice que hay que firmarla o que no hay que firmarla, el que dice que no, no está del todo equivocado, el que dice que sí, no está del todo equivocado, o sea, un sí o un no no es estar equivocado, o sea, en muchas cosas si uno dice sí, va a haber cosas malas que van a pasar, o si uno dice que no, también van a haber muchas cosas malas. Bueno, yo estoy por firmar el contrato de la paz mm, y les digo por qué. Pues no estoy porque quiero defender a los guerrilleros y perdonar todo. No. O sea, me parece que primero también no hay que olvidar que las FARC es como son unos guerrilleros entre comillas malos, pero es bruto decir que son malos porque eso es generalizar. Nunca hay que generalizar en la tierra. Entonces, obvio que hay FARC muy malos que merecen ir a la cárcel y todo eso, obvio que los hay. Sin embargo, esta guerra es tan larga que muchos nacieron siendo FARC y no pueden elegir estudiar, no pueden elegir viajar, o sea, unos están en la selva, pertenecen a las FARC o a otros grupos militares, etcétera, guerrilleros, y de pronto quieren una vida mejor, pero eh, no es fácil para ellos. ¿Qué pueden hacer, la verdad? O sea, no pueden hacer nada. Si se escapan, de pronto los maten. Tienen ya toda la familia eh, que ah, forma parte de los guerrilleros. Bueno, entonces me parece que mm, todo, a veces veo comentarios de odio hacia ellos, pero pienso, pero no se dan cuenta que no hay que generalizar. O sea, no, cualquier, no todos los, las FARC o no todos los guerrilleros mataron a alguien, no. O sea, los que hicieron malas cosas, obvio que merecen la cárcel, pero los que no hicieron nada, o sea, un, guerrillero, 18 años, apenas es adulto, pues si no hizo nada mal, ¿qué vamos a decir contra él? No vamos a decir, ay, vete del país, eres un guerrillero, no. O sea, hay que aceptar las FARC también como humanos, me parece. Entonces, otra vez sí, estoy de acuerdo que hay que castigar a los que hicieron malas cosas. Lo malo es que ¿quién va a saber quién lo hizo o quién no lo hizo? La justicia es muy mala y entonces, bueno, en los muchos países la, justicia es mala, no solo en Colombia, pero más difícil aún ejercer la justicia hacia unos guerrilleros, porque en la selva no hay cámaras, no, no sé cómo es, pero no es como en nuestro mundo, tienen otro mundo muy, muy diferente al nuestro. Entonces, estoy por firmar la paz y aunque vi que podían dar un millón ochocientos mil pesos a los, a los guerrilleros, eso me parece absurdo. O sea, de pronto ayudarlos a conseguir trabajo, ayudarles con el alojamiento, cosas así, listo, pero darles un millón ochocientos mil pesos me parece absurdo. Pues no sé si es de verdad, es que hay rumores, etcétera, pero no creo que lo hagan igual porque es muy absurdo. Pero ¿por qué estoy por firmar la paz? Pues primero para que las FARC no se sientan como discriminados, como rechazados. Entonces, algunos de ellos, obvio que odian al gobierno, pero otros de pronto se sienten como odiados, como detestados por el gobierno. Entonces yo pienso, pues, pobrecitos. O sea, si uno los odia sin conocerlos, es como triste para ellos. Bueno, aparte de esto, estoy por fin en La Paz porque Colombia todavía en el mundo tiene una pequeña mala imagen. Si pueden ver en los videos donde yo pregunto a franceses qué pasa en Colombia, entonces a veces pueden hablar de las FARC, etc. Entonces, si ahora hay paz, aunque sea una paz hipócrita, sería mejor tener una paz hipócrita y que el turismo crezca a que tener una guerra franca y con cosas hipócritas también atrás, etc. O sea, lo que quiero decir es que para la imagen del país es mejor firmar este contrato. Y así turísticamente el país puede crecer mucho. Y uno dice, pues, ¿qué importa el turismo? Pues el turismo es muy importante. Francia gana todo el dinero que tiene gracias al turismo. Bueno, no todo, pero Francia es muy potente, es un país muy potente gracias al turismo. No olvidemos que el turismo es lo que da plata y de comer al país. O sea que obvio que hay personas que se roban ese dinero, lo que pasa lo que pasa, pero igual el turismo es muy importante por el país de Colombia. Entonces yo sí estoy por fin a La Paz y obvio que no estoy de acuerdo del todo en diciendo sí, hay muchas cosas que, repito, no estoy de acuerdo, pero la verdad me parece que sería mejor para el crecimiento del país dejar de por atrás una guerra y estar en un país de paz y amor. Bueno, aunque suena muy utópico, pero mejor igual me parece así. Sí, entonces, ¿qué van a pensar los otros extranjeros cuando no haya una mala fama en Colombia. Habrían más turistas, habrían más enamorados como yo de Colombia. Entonces sí, estoy por firmar La Paz sin decir que es un sí total. O sea, es un sí, pues decido un sí para no decir un no. Aunque obvio que entiendo a los que dicen que no y entiendo a los que dicen que sí, pero lo que no entiendo es criticar y insultar a una persona que dé su propia opinión. Bueno, solo era esto. Entonces si les ha gustado el video, un like y Mm, suscribirse al canal y dime en tus comentarios sin ser grosero, por favor, qué piensas tú. O sea, no hay que usar la grosería, somos humanos, entonces hablemos correctamente. Hasta luego.